estate we're going for is about a half a million bucks cash. Well, it's a one-shot deal. Yo, yo, yo. Yo, Oh, Mi género es el rap, mi cultura es Si no hay hardcore hay drumless o hay bomba No imitamos a nadie, somos original Los barrios son diferentes, no van copiando nada Traemos el mensaje lirical con un sonido criminal. Por la noche nos encanta quedar y crear. Como siempre salen bombas, nos vamos para atrás. Vamos para adelante, mi hermano, el ángel no se va. No pierdas la pureza, la lealtad ni la humildad. No quiera parecer tan nadie, ten personalidad. Yo nací con un estilo único, a mi animal Dejo mi huella marcada por cualquier ciudad Me encanta lo que suelto en cada esquina, en cualquier bar Hasta que se llevan conmigo mal Mueven el cuello pa'lante y para atrás Saben que mantengo la esencia que no la había manchado Saben que tengo muchas ganas de más Que la puedo formar sin promo ni nada Sin tirarle a nadie con el respeto y la verdad Voy sobre la marcha, ese juego a mí no me va Antes estoy pendiente de que lo espera no falte nada Y de que mi mente esté sigo esos pasos para llegar donde quiero llegar No tengo prisa ninguna de mientras aprovecho el tiempo Lo demuestro, represento a mi grupo en todo momento Créeme, nunca me olvido de ellos ah, Estoy de varios niños aquí pep. Ah. Street talking on the beat, honesty don't stop Quiero volver a los tiempos de antes talking on the beat, and it just don't stop. Lo sigo haciendo con coraje. Nice walk on the hood, what do you know what it is? Con corazón, pasión y arte. Don't stop hip hop. You know what I mean,